I am Y triple four राय स्टार वेरी नुबड़ा मैंने तो सोचा था इंडिया का प्लेयर इमोट मारते हुए आएगा हम्म, तू तो लोकेश गेमर की तरह आ रहा है <laughs> नोबलों से मिलने से पहले कभी प्रोगिरी नहीं दिखाता क्योंकि नोबला कभी भी प्रो बन सकता है एस बी एन एल बनकर वन टाइम मार सकता है है ना ये राय स्टार का स्टाइल है चला कस्टम खेलते हैं राय स्टार तेरी कुंडली मेरे पास है तू पहले चिपकाडी मैप में गया जहाँ पर अज्जू भाई रहता था तुमने अज्जू भाई से मिलने के लिए सोचा लेकिन अज्जू भाई ने तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया क्योंकि तुम सुनीता को लाइन मारते थे अबे साले कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ ये बात नहीं एक दिन तू गया पीक पीक में प्रो को वन टैप और नोबलो को इबोर्ड वन टैप मारते मारते तू लेजेंड बन गया वाई ट्रिपल फोर तेरा बायोडाटा खोल दू तू नूबड़ा एम्बोड और हैकर है तू एक समय लोगों की चड्डिया हैक किया करता था बाद में तू फ्री फायर में आया फ्री फायर में तुम्हें नूब किया बॉट भी मोड बनते मारते थे इसलिए तूने फ्री फायर को हैक कर दिया तू नूबड़ा हो गया है रास्टर कस्टम में आज दिखा दूंगा हैक लगा के दस जीरो तो मार दूंगा चड्डी वाले हैक से नहीं डरता मेरा दोस्त बन जा मेरा आईडी बैन हो जाएगा वन टैप मारूंगा अपनी सोच ज्यादा प्रो मत बन को भगा भगा के मारने वाले हैकर से नहीं डरते चल निकल यहाँ से इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी